Elçin, Talvar, ixtisarla Akademik Məmməd Arif Dadaşzadənin xatirəsinə. Əvvəlcə ağac şaqqıltısı eşidildi və bu ağac şaqqıltısı günortanın cırhacır istisində tamam kimsəsizləşmiş həyətdə çox gözlənilməz səsləndi. Sonra aşağı başdakı gülağanın gözləri birdən-birə bərəldi və uşaq bilmədi ki, qışqırsın ya nə etsin. Həyətin ortasındakı xartut ağacının yoğun gövdəsi öz-özünə şaqqıltı ilə iki yerə bölündü və bir müddət tut yığırmış kimi qara tut həyətin asfaltına töküldü. Həyətə birinci boylanan Ağamuxtarın arvadı Ana xanım oldu. Ana xanım mətbəxdə oturub nahar üçün küftə yumurluyurdu. Şaqqıltını eşidib ikinci mərtəbədən ağaca baxdı. Sonra çaşbaş qalmış gülağanı görüb ətli yağlı əllərini əski ilə tələmtələsik silə-silə Ada Gülağa qışqırdı. Qaç kişiyə xəbər elə, tut parçalandı və Gülağa da işin nə yerdə olduğunu başa düşüb babasının otağına tərəf qaçdı ki, kişini çağırsın. Amma Əlabbas kişini çağırmaq lazım deyilmiş. Çünki Gülağa hələ onun həyat qapısına çatmamış, kişi özü elə ağ köynəkdəcə çoxdan bəri gəzmədiyi iti addımlarla qapıdan çıxıb Xartuta tərəf getdi. Tez eləyin, dedi. Tez eləyin, biri də gərək qalmasın yerdə. Hamısını yığın bir-bir, bircəsi də qalsa günah olar. Hamısını yığın, yeyisin gərək hamısı, dedi. Tez eləyin. Sonra özü əyilib ağacın dibindən bir dənə tut götürdü. Qoydu ağzına və doğrudan doğruya kişiyə elə gəldi ki, ömründə bu ləzzətdə tut yeməyib. 100 ilin tutuydu. 100 ilin axır ki yüzü haqladı bu xartut. Əlabbas kişi başını ikinci mərtəbəyə tərəf qaldırıb, böyük gəlini ana xanıma dedi. Aş pişir bugün. Əlabbas kişi bu dəfə Gülağıya dedi. Gördün? Gördün ki, elə soruşurdun düz deyirsən, yoxsa yox. Gördün ki, doğrudan da yaman oldu bu xar tutun parçalanması. Daha buna bir söz ola bilməzdi. Düz deyirmiş kişi. Xar tut 100 yaşına çatanda parçalanırmış və burasını da lap doğru deyirmiş ki, bu tutun 100 yaşı var. Əcəb oldu. Bunu bu tutdan birinci dəfə yeyirmiş kimi Fətullanın arvadı Məsmə dedi. Yığıb qonşulara da pay göndərmək lazımdır. Əlabbas kişinin nəvəsi Ağa Səlim üzünü arvadı Zibeydiyə tutub, boş qap gətir, qazan gətir dedi. Tut günüdür bugün. Əlabbas kişi dedi. Hə, hə, biri də qalmasın yerdə gərək, günahdır. Bütün məhəllədə bu məşhur tut ağacının 100 yaşı tamam olan həmin isti iyul günü Əlabbas kişinin evindəki bütün oğul uşağı, nəvə nəticələri, gəlinləri həyətə çıxmışdı və hamı bu dəm ciddi cəhdlə həyətə səpələnmiş xar tutu yığmaqla məşğul idi. Əlbəttə, günah məsələsini Əlabbas kişi elə-belə özündən dedi. Heç kim heç vaxt deməmişdi ki, tut ağacının 100 yaşı tamam olanda və gövdəsi ikiyə bölünəndə yerə tökülmüş tutların hamısını yığmaq lazımdır, yoxsa ki, günaha batarsan. Belə bir qayda yox idi. Necə ki, tutun 100 yaşı tamam olanda plov bişirmək də adət deyildi. Amma bir halda ki, bu tut ağacı bu dünyada 100 il ömür sürmüşdü və onun 100 yaşının tamam olmasını Əlabbas kişi beləcə gözləmişdi, deməli bayram idi. Bu gün və bu 100 yaşlı ağacın bəhrəsini ayaq altında qoymaq günah idi. Əlabbas kişi tut ağacının altında dayanmışdı və bu vaxt budaqdan onun sinəsinə, düz ürəyinin başına bir tut düşdü. Kişinin ağ köynəyində o saat qıpqırmızı bir ləkə əmələ gəldi və bunu görən ağa muxtarın bütün bədəni birdən-birə ürpəşdi. Əlabbas kişinin böyük oğlu ağa muxtara birdən-birə elə gəldi ki, atasının ürəyinin başına güllə dəydi və bu qırmızı ləkə də qan yeridir. Sonra ağa Muxtar daha tamam kamal ağarmış gür saçlarını əli ilə geri sığallayıb, axır vaxtlar neçəngi dəfə fikirləşdi ki, kişi yaman qocalıb. Ağa Muxtarın uşaq vaxtları onun yadına düşdü. Lap o vaxtlar ki, hələ divardan tuta-tuta gəzirdi. Sonra o vaxtlar ki, bu ağaca dırmaşıb tut yeyirdi. Ağzı burnu, üst başı qapqara qaralırdı. Əlabbas kişi özünü saxlaya bilməyib, Ürəyində dünyanın etibarsızlığı barədə bir-iki söz dedi. Buna yandı yaxıldı ki, illər adamı gör nə günə qoyur. O balaca uşaq indi gör qocalıb nə günə qalıb. Sonra şairin sözü Əlabbas kişinin yadına düşdü. Biz gəldi gedərik sən yaşa dünya. Və o ağappaq bığlarının altından gülümsüyüb başını buladı. Dünyanın işlərinə acığı tutmağı da indi ona gülməli göründü. Yenə də ürəyində dedi ki, İskəndərə qalmayan dünya kimə qalacaq? Burasını da fikirləşdi ki, Ağa Muxtarın qocaldığını görür, amma özündən heç bir söz demir. Əlabbas kişinin kiçik oğlu Fətullah nəvəsi Gülağaya. Qaç ged evdən qab gətir. Boş qablar, qazanlar baş barmaq boyda xartutla doldu. Məhəllənin uşaqları tutun 100 yaşa çatıb parçalanmasını xəbərini eşidib, Əlabbas Şigilin həyətinə darışdılar. Hərə 5-10 tut qoydu ağzına. Böyük də, kiçik də hamı belə bir yekdil fikrə gəldi ki, bu tutun ləzzəti başqa şeydir və heç kim ömründə bu ləzzətdə tut yeməyib. Qonşuların hərəsinə bir nimçə tut payı getdi. Elə bil Əlabbas kişigilə nişan gəlmişdi, şirini paylayırdılar. Bir sözlə, həmin şənbə günü məhəllənin uşağından tutmuş böyüyünəcən hamı Əlabbas kişinin həyətindəki xartutun parçalanmasından xəbər tutdu. Və Molla Fərzəli də əsasını döyəcləyə-döyəcləyə gəldi, durdu Əlabbas kişigilin küçə qapısı ağzında. Əlbəttə, Molla Fərzəli də həmişəki kimi bir qazan tutunu alıb getdi. Həmin axşam ana xanım yaxşıca bir plov bişirdi və arvad neçə stəkan düyü dəmləmişdisə, bütün həyətə çatdı. Məhəllədə ən çox toy bu həyətdə olmuşdu aydın məsələ idi ki, bu həyət həmişə beləcə çox adamlı, beləcə gür olmamışdı. Əlabbas kişinin atası Usta Həzrətqulu buranı alanda bu həyətdə iki otaqlı, bir mərtəbəli kiçik bir bina vardı. Bu həmin uzaq vaxtlar idi ki, orada həyətdəki xartut hələ cavan bir ağac idi. Əlabbas kişi də balaca bir uşaq. Bu tutun gövdəsi indiki budaqlarından nazik idi. Əlabbas kişi evlənəndən sonra özünə iki otaqda tikdi və indi həmin iki otaqda Əlabbas kişinin nəvəsi Ağa Səlim ailəsi ilə yaşayırdı. Sonra uşaqlar böyüdü. Uşaqlar böyüdü, həyət kiçildi. 4 otaq oldu 6 otaq. Sonra 8 otaq. Sonra bir mərtəbə bina 2 mərtəbə oldu. Oğullar evləndi, nəvələr evləndi və həmin tut ağacı parçalanan həyətdə hamıya bir parça yer tapıldı. Əlabbas kişi ilə Tubu xanımın iki oğlu, dörd qızı vardı. Doğrudan da qəribədir dünyanın işləri. Ağa Muxtar da, Fətullah da müharibədən sağ-salamat qayıtdılar. Başları çox qəza o qədər, çox məşəqqət çəksə də, indi şükür salamatdır ikisi də və ikisi də çoxdan baba idi. Kişi başa düşdü ki, bu gecə səhərə kimi gözünə yuxu getməyəcək. Çoxdan, lap qədimlərdə olub keçənlər yadına düşəcək və özü də təəccüb eləyəcək ki, 5 yaşında, 6 yaşında olduğu vaxtların əhvalatları necə yadında qalıb. Amma 2 gün bundan əvvəlin söhbəti yadından çıxıb gedir. O 5-6 yaşı olanda dağlar balası idi. Meşələr, sıldırım qayalar yadına gəlirdi. Başı qarlı uca dağlar yadına gəlirdi. Köpüklənə-köpüklənə axan dağ çayında kəndin uşaqları ilə bərabər çimməyi, palansız eşşəyə dırmaşıb çaxmaq yadına gəlirdi və bir də çəpiş yadına gəlirdi. Bu çəpiş onun çəpişi idi. Hara getsəydi dalına düşürdü. Əlindən yarpaq yeyirdi. Əlabbas kişinin atası kənddən köçüb Bakıda, sabunçu neft mədənlərində fəhlə işləyirdi. Sonralar boru ustası oldu. Əlabbas kişinin uşaqlığının çox hissəsi yeniyetməliyi o yerlərdə keçmişdi. Amma o neftçi olmamışdı, dülgər olmuşdu. İki gün bundan əvvəl Əlabbas kişi baltasını, mişarını, rəndəsini, çəkicini götürüb həyətlərin küçə qapısı ağzında balaca bir skamya düzəltməyə başladı. Mismarlar əyri getdi. Çəkiclə barmağını vurdu. Axırda da balta ilə əlini zədələdi. Ağa Muxtar dedi, Əşi, əl çək bu işdən də, nəyinə lazımdır? Gərək elə skamya düzəldəsən. Küçə qapıları üzbəyüz bir-birinə baxan Alxas bəy dedi, Kişi, get otur, uzan, yat, istirahətini elə. Benzin kalonkasında satıcı işləyən Meyranqulunun oğlu Əliqulu şeir yazan və məhəllənin tarixində qəzetdə, jurnalda imzası olan ilk adam heyran-heyran dedi. Necə də əməksevər qocadır. Əsl şeir qəhrəmanı, sənət qəhrəmanıdır. Bu rəşadət poetik təfəkkürün yox, həyatın bəhrəsidir. Əliqulunun danışıqlarını məhəllədə çox adam azmaz başa düşürdü və bu dəfə də bu sözlərə fikir verən olmadı. Əlabbas kişi sağ əlində tutduğu tiyəsi qanlı baltaya baxdı və balaca xanımın bir göz qırpımında küçəyə yığdığı adamların arasından həyətə girdi. Ağzını açıb bircə kəlmə də demədi. Məsələ onda deyildi ki, kişini qeyrət boğurdu. Bu öz yerində. Məsələ bunda idi ki, Belə bir naxələflik adamı yandırıb yaxırdı. Usta onsuz da bilirdi ki, bu skamya onun dülgərlik aləmində axırıncı sözüdür. Əlabbas kişi hələlik belə fikirləşirdi və biz görəcəyik ki, belə fikirləşmək tez imiş. Və indi usta burasını da özü üçün lap yəqin elədi ki, bu balta ki 60-70 ildən sonra onun əlini kəsir, çəkiclə barmağını əzir, Daha lap doğrudan doğruya qurtardı mismar vurmaq, taxta rəndələmək. Xartutun 100 yaşı tamam olan həmin günün səhəri Əlabbas kişi yerindən qalxıb adəti üzrə həyət krantında səlqə-səhmanla yuyundu. Böyük gəlini ana xanımın sübh tezdən dəmlədiyi çaydan içib çörəyini yedi və qıfılın açarını götürüb vaxtı ilə həyətdə taxtadan düzəltdiyi divarlarını suvaqlayıb ağardıb üstünə qırmızı kiremit düzdüyü alətxanasının qapısını açdı. Xartutun 100 yaşı tamam olduğu həmin yay gecəsi Əlabbas kişi bu qərara gəldi ki, alətlərin ən yaxşısını seçib aparıb satsın. Burada əlbəttə əsas məsələ pul məsələsi deyildi. Əvvəla Əlabbas kişinin dolanışığı yaxşı idi. İkincisi, bütün alətlərin qiyməti bir o qədər də pul eləmirdi. Əsas məsələ burasında idi ki, Bu alətlər yaxşı bir ustaya qismət olmalı idi. Bu alətlər iş görməli idi, qalıb paslanmamalı idi. Əlabbas kişi alətləri bir-bir məhəllənin adamlarına da bağışlaya bilərdi. Amma belə bir səxavətin mənası yox idi. Çünki belə bir səxavət bu alətlərə rəva deyildi. Çünki bu alətlər həmişə bəhrə vermişdi. Gözəl-gözəl qapılar, pəncərələr, taxtalar, sandıqlar düzəltmişdi. Kişinin yenə alətxananı açıb çəkic mişar götürməyini pəncərədən birinci məsmə gördü və elə başa düşdü ki, qaynatası küçə qapısı ağzındakı yarımçıq qalmış skamyanı təzədən düzəltmək istəyir. Tez Fətullanı səslədi. Fətullah şüşəbənddə oturub çay içə-içə televizorun gündüz verilişlərinə baxırdı. Axşamlar bütün həyətin qız gəlini, arvadları yığışırdı Fətullahgilin şüşəbəndinə televizora baxmağa və kişilərin də küçəyə çıxıb Səkidə nərd oynamaqdan və nərd oynayanlara tamaşa eləməkdən başqa çarələri qalmırdı. Fətullah həyətə çıxdı. Sonra Ağa Muxtar həyətə çıxdı. Əlabbas kişinin gəlinləri pəncərədən boylandılar və hamı bu təzə xəbərdən tamam dilxor oldu. Ağa Muxtar dedi, A kişi, axı dost var, düşmən var, başlayacaqsan çəkiş satmağa. Ağa Muxtar bu sözləri dedi. Amma atasını da yaxşı tanıyırdı və bilirdi ki, kişinin beyninə bir şey girdisə, onu oradan çıxartmaq çətin işdir. Yəni başlayacaqsan əməlli başlı çəkizmişar satmağa. Bunu da Fətullah dedi. Bu söz söhbət Əlabbas kişinin xoşuna gəlmədi və o oğul uşağın üstünə çamxırdı. Gedin öz işinizlə məşğul olun. Mənim başıma ağıl qoymayın. Amma Əlabbas kişi burasını da demədi ki, nə satmaqbazlıqdır. Bir yaxşı usta çıxsa qarşısına ki, bu alətlərə sərraf gözü ilə baxa bilir, qolunda gücü var, ayağında da taqət, pulsuz zadsız halal eləyər ona bu çəkici də, mişarı da, rəndəni də və başqa nəyi varsa hamısını. Əlabbas kişigilin məhəlləsindən 7-8 tin aşağıda təzə bağça salınmışdı və birinci gün usta hələlik 4 alə seçib bu bağçaya gələndə Skamyalardan birində əyləşib, alətləri də yanına düzəndə təsbehini çevirə-çevirə fikirləşdi ki, istirahət doğrudan da qiyamət şeydir. Adamlara baxdı, uşaqlara baxdı və əvvəlcə narahat oldu ki, uşaqlar indi yığılacaq başına, başlayacaqlar mişara, rəndiyə baxmağa. Amma biraz keçdi, yanından ora-bura yüyürən, bir-biri ilə oynayan uşaqların heç biri ona tərəf məhəl qoymadı heç ayaq saxlayıb bu alətlərə baxmadılar da. Və Əlabbas kişi fikirləşdi ki, doğrudan da dünya yaman dəyişib. Uşaqların hərəsinin əlində avtomat, tapanca, rəngbərəng balaca vedrə, bel, yüz cürə oyuncaq var. Kimdir bu mişara çəkicə fikir verən? Kişi bunu fikirləşdi və ürəyi ağrıdı. Bu çəkic mişara yazığı gəldi. Onların bu kimsəsizliyi, sahibinin gücsüzlüyü, acizliyi onu yandırıb yaxdı. Birinci gün Əlabbas kişinin rəndə mişarına müştəri gəlmədi. İkinci gün usta yenə gəlib bağçadakı skamyalardan birində əyləşdi və yenə də alətləri yanına düzdü. Yenə adamlara, uşaqlara baxdı və yenə də birdən-birə öz uşaqlığını gördü. O dağların ətrini duydu. O dağların döşündəki gül çiçəyin rəngi gözlərinin qabağına gəldi. O dağların çəni çiskini üçün darıxdı. Fikirləşdi ki, bir də heç vaxt o dağlarda olmayacaq. Bir də heç vaxt o dağ çayı boyunca addımlamayacaq. O saf havadan sinə dolusu nəfəs almayacaq. Usta fikirləşdi ki, nə tez gəlib keçdi bu illər. Və belə bir fikir gözləyirmiş kimi gözlərinin qabağından saysız hesabsız adamlar gəlib keçdi. Çoxunun heç adını da bilmirdi. Harda gördüyünü yadına salmırdı. Amma sifətlər bir-bir gəlib keçirdi uzun-uzadı illər boyu gördüyü, rastlaşdığı və bəlkə də heç birinin indi yer üzündə olmadığı adamların sifəti. İkinci gündə Əlabbas kişinin çəkiz mişarına müştəri tapılmadı. Üçüncü gün hava bir balaca tutuldu, xəzri əsməyə başladı. Əlabbas kişi bir müddət həyətdə vurnuxub tez-tez göyə baxdı və oğul uşaqda bir ümid yarandı ki, bəlkə kişi daşı tökdə təyindən, Elə bir usta özü də ürəyində yağış yağmasını istəyirdi. Amma yavaş-yavaş göy üzü açıldı və Əlabbas kişi də torbasını qoltuğuna vurub bağçaya getdi. Skamyalardan birində oturub alətləri yanına düzdü. Biraz keçdi və göyün üzü yenə tutuldu. Bağçadakıların çoxu, uşaqlı analar, qoca arvadlar yavaş-yavaş durub getdilər və bu zaman 20-25 yaşında bir oğlan Əlabbas kişiyə yaxınlaşıb alətlərə baxdı. Salamsız kəlamsız soruşdu. Neçədir kişi bu zubul? Əlabbas kişi istər-istəməz ilk növbədə bu oğlanın əllərinə baxdı. Və oğlan da həmin baxışların mənasını başa düşdü. Onun belə inamsızlıqdan xoşu gəlmədi. Nədir kişi, əlimə baxırsan, görəsən ustayam ya yox? Ustayam özü də lap yaxşısından, laf kefin istəyəndən. Əlimdə də bax, görürsən, bir dənə döyənək də yoxdur. Əlcə ilə işləyirəm mən, elektriklə işləyirəm. Sənin bu zubulun da heç kimə lazım deyil indi. Dükanlar da doludur elektrik drellə. 13 manat 50 qəpiyə. Əlabbas kişi bu şəsli oğlana. Get bala, get, dedi. Ged al elektrik dreli. Səni qısnayan var ki, gəl bu zubulu al. Oğlan bir söz demədi. Əlini o tərəf bu tərəfə yellədi və çıxıb getdi. Bu oğlan bəlkə də usta idi, bəlkə doğrudan da kefin istəyən usta idi. Amma onun ürəyi usta ürəyi deyildi. Üçüncü gün həmin oğlan Əlabbas kişinin çəkic mişarı ilə maraqlanan yeganə adam oldu. Dördüncü gün Əlabbas kişi həyətə çıxıb alətlərini açdı. Torbasını götürdü və hərəsi öz pəncərəsindən həyətə baxan ana xanımla məsmə, bu dəfə mənalı-mənalı bir-birlərinə baxdılar. Yəni ki, ağbirçək vaxtımızda görəcək günlərimiz var. Əlabbas kişi həyət qapısından çıxıb təzə bağçaya getmək əvəzinə torbanı qapının ağzındakı yarımçıq skamyanın üstünə qoydu. Qollarını çırmalayıb skamyanı düzəltməyə başladı. Və ən qəribəsi də bu oldu ki, mismarlar düz getdi. Balta da öz işini neçə-neçə illər bundan əvvəlki kimi səliqəli gördü. Çəkic də, rəndə də, kəlbətin də Əlabbas kişinin qupquru quruyub qaxaca dönmüş əli nə istədisə, onu elədi. Bir saat, saat yarımdan sonra skamya hazır oldu və ana xanıma da, məsmiyə də elə gəldi ki, qaynataları yenə 20-30 il bundan qabaqki usta Əlabbasdı. Səhəri gün Əlabbas kişi evin qapı pəncərəsinə əl gəzdirməyə başladı. Sonra həyətin şüşəbəndini səliqəyə saldı. Sonra qonşulara baş çəkdi. Sürahlar təzələndi. Pəncərə çərçivələri səhmanlandı. Həyətlərin ikinci mərtəbəyə qalxan taxta pilləkənləri qaydaya düşdü və yavaş-yavaş yay keçib getdi, payız başladı. Əlabbas kişinin isə yenə qolları güclü, hərəkətləri cəld, sərrast idi. Bütün məhəllə və o cümlədən Əlabbas kişinin oğul uşağı ussanın birdən-birə beləcə cavanlaşmasına məəttəl qalmışdı. Hamı bu fikirdə idi ki, Əlabbas kişi də həyətindəki xartut kimi yüzü ötəcək. Balaca xanım hərdən gəlib Əlabbas kişigilin küçələrinin ağzındakı skamyada otururdu. Balaca xanım ləzzətli söhbətlər eləyə-eləyə bərkdən şaqqanaq çəkib gülə-gülə o qədər tum çırtlayırdı ki, bütün səki tum qabığı ilə dolurdu. Bir dəfə də tərs səs bir ona, bir də səkinin üstündəki tum qabıqlarına baxan Əlabbas kişiyə dedi: Süpürəcəyəm ay Əl Abbasdayı. Süpürəcəm, hamısını süpürəcəm. Neyniyim? Bizim qapının ağzında bir skamya düzəltmirsən də mənim üçün. Əlbəttə, balaca xanım söz idi deyirdi və heç vəclə gözləmirdi ki, Əl Abbas kişi deyəcək. Neynək, sizinlə qapının ağzında sənin üçün bir skamya düzəldərəm. Balaca xanım elə bil ömründə bu cür sidq ürəkdən sevinməmişdi. Doğrudan? Çox sağ ol, ay Ələbbas dayı. Amma eləsin düzəlt ki, heç bir məhəllədə belə skamya olmasın. Balaca bir talvarı da olsun Ələbbas dayı. Yayda gün düşməsin üstümüzə. Ələbbas kişi, neynək, dedi. Talvar da düzəldərəm. Taxta lazımdı biraz. Ələbbas kişi səhəri gündən işə başladı. Qəssab Ağa Nəcəfgilin küçə qapısı ağzında skamya düzəltdi. Balaca bir talvar üçün taxta dirəklər hazırladı və onun cəmi bircə günlük işi talvarı düzəltməyə qalmışdı. Bütün məhəllə bu fikirdə idi ki, bu skamya Əlabbas kişinin sonradan, sonrakı ustalığının şah əsəridir. Həmin oktyabr səhəri Bakıya elə bil təzədən yay qayıtmışdı və 100 yaşlı xar tutun həyətə səpələnmiş xəzəli ilə belə bir isti heç uyuşmurdu. Çayniki qazın üstünə qoyub səhər-səhər tabaqçada qənd doğrayan ana xanım Şüşəbənddən həyətə baxırdı. Arvadın gözü qaynatasının alətxanasına sataşdı. Sonra kişinin yatdığı evin qapısına tərəf boylandı və necə oldusa birdən-birə ana xanımın ürəyini bir nigarançılıq bürüdü. Əlabbas kişi həmişə bu vaxtlar həyət bacada dolaşardı. Bir müddət keçdi. Kişilər oyandı. Uşaqlar tələm-tələsik çay çörəklərini yeməyə başladılar ki, məktəbə gecikməsinlər. Əlabbas kişi həyətə çıxmadı. Ana xanım çəkinə-çəkinə qaynatasını işə getməyə hazırlaşan Ağa Muxtardan xəbər aldı. Ağa Muxtar arvadının gözlərinin içinə baxdı. Bir söz demədi və həyətə düşüb atasının yatdığı otağa girdi. Əlabbas kişi gecə yuxuda ikən keçinmişdi. Həmin gün bütün məhəllə gecə yarısına kimi Əlabbas kişigilin həyətinə gəlib getdi. 100 yaşlı xar tutun altında düzəldilmiş stullarda, kətillərdə oturub bir stəkan çay içdi. Ağa Muxtarla Fətullaya başsağlığı verdi. Çox adamlı o həyət elə bir kişinin getməyi ilə yetimləşmişdi. O isti payız günü 100 yaşlı tut ağacı da tək tənha idi. Səhər isə məhəllə görünməmiş bir hadisənin şahidi oldu. Balaca xanımın küçə qapısı ağzındakı skamyanın üstündə çox yaraşıqlı bir talvar var idi. Bütün məhəllə, qəssab Ağa Nəcəf də, ağlamaqdan gözləri qızarmış balaca xanım da, Əl Abbas kişinin oğul uşağı da bu işə heyrət etdilər. Məhəllənin lap balaca uşaqları arasında belə bir inam vardı və ümumiyyətlə məhəllədə belə bir şayə gəzirdi ki, Əl Abbas kişinin çəkic mişarı, rəndə kəlbətini gecə öz-özünə gəlib, ustanın yarımçıq qalmış işini qurtarıbdı.